grade ones siyakhumula mosizolo besithetha ngee-patterns ne andithi qha ezaa patterns bezisebenzisa bani hayini besisebenzisa hayi sanuphosa abantu besisebenza abantu abanye bebeka izandla entloko abanye bebeka izandla sinqena ndithi okay masijonge le iphetini ke le ehe abanye bebezisongile le phetini yethu iqala ngaba ngoyelo ize ngaba ize ngaba ize ngaba inaba kuzalandela abantu ke wona kumele akulandela bani kumele akulandela bani uyela okay okay jonga kusawufaka ibe wani nenyansi le kulandela nobani nobomvu amahle le phethini yethu ayiqhwabi ngoku sisebenza ngeeblocks zodwa va mamela ke ukuba besinothi uyelo xa ubona uyelo uyaqhwaba ne xa ubona uyelo uyathini xa ubona ubomvu uya uyastempa ne xa ubona ubovu uyathini uyanyathela yabo ibinowusawunda njani le phetini yethu khani ndisawundisele le ithini lena lena lena lena oho okay zandiboniseenye hmm, hmm, hmm. le iyafana lena leya okay ayifani ne ngubani lapha ngubani ngubani a-a andikathi qhwaba ke ngo ndithi jonga apha kuqala ibe ngubani bani bani kuza bani very good jonga ke ngoku into esayenza umntu sizazenzela ezethu ii-patterns ne sizazenzela ezethu ii-patterns singamsebenzisa mhlawumbi nooblue ublue mhlawumbi sithi ublue wenza ntoni xa ufumene eblue uqhoba kuyelo kaloku mhlawumbi singathini xa ufumene ublue wenzani kaloku kufuneka wenze into singathi yathini uyanqwala good simasenze ezethu ke ngoku